आप सबका स्वागत है दोस्तों करती बगल में हमारे चौसठ कलम से शक्तियों से महापुर अंतिम दिन दुश्मन असुर अवतार माँ इंद्र कलकी के रूप में होगा इनका मंत्र है जय कलकी जय जगतपति पति जय रमापति आजा हो कलकी तो उन्होंने हमारे जो कलकी भगवान के रूप में लिखे हैं हनुमान का जन्म हुआ राम का जन्म हुआ कृष्ण का जन्म हुआ इनके विस्तार की कथा फल आपको बताएंगे और उनकी वेद जी गुरु क्या कहते हैं श्रीमद भागवत का पूर्ण फल प्राप्त करने से साथ में कल की पुराण के पाठ जरूर करें और तभी ही मिलता है जब इनके गुरु शिष्य के रूप में देखते थे तो भीष्म पिता के रूप में भी है और गुरु शंकराचार्य वेद व्यास जी के द्वारा ये रच की गई है और उन्होंने वेद में शास्त्रों में पुराणों सब प्रकार से माफी सिलाता भगवत पुराण के पाठों में लिखा हुआ है कि अगर सात दिन हम महापुराण की कथा सुनेंगे या सुनाएंगे तो हमारा फल तभी प्राप्त होता है और सच्चे भाव से अच्छे भाव से मन से ढंग से हम भली प्रकार भली बात करें तो हमारा ये वेद व्यास महावीर जी के द्वारा श्रीमद भागवत गीता का फल प्राप्त हो सके इसलिए हम श्री मदर तीर्थ स्वामी द्वारा कल्कि पुराण के लिए दिया गया प्रस्तुत कृष्ण पत्र लिखा गया है और ये बीस पिता के द्वारा उन्होंने कल्कि में उनके बारे में पुराण का लिखा है इस प्रकार से कलियुग के पुराण में कल आगे की कथा बताएंगे आपको ये कलयुग की कथा कल विस्तार से बताकर पूर्ण करेंगे इसीलिए हम आपको कल बताइए आपको अच्छी लगे तो लाइक करें मेरे से मुलाकात